Всем привет! С вами снова я, Алена. И сегодня у моего э, братишки Лени день рождения. Я думаю, его многие знают, потому что я... Ну, вы видели как бы его в некоторых видео. И так вот, сегодня 14 мая, и у него день рождения. Еще раз повторюсь. И сейчас он скоро выйдет с родителями, и мы с мамой подготовили такой как бы сюрпризик. Мы спрятали супер крылья э, фигурки такие, и он будет идти по стрелочкам и искать эти фигурки. Мне кажется, это очень классно. Стрелочки вот такие. Это самая первая стрелочка, вот видите? Мы сейчас с мамой ходили и приклеивали эти стрелочки. Мне кажется, ему очень понравится. И да, если у вас есть э, братик или сестренка младший или, может быть, э, дочки, <laughs> сыночки, то, мне кажется, им это понравится, потому что это очень классно. И я один раз сама смотрела такое видео, как искали, и мне очень понравилось. Так что будем ждать. А, понаблюдаем. мы сейчас выйти должны из вот этой вот, из вот этой синей двери. И прошу прощения, если э, будет лай собаки, потому что это моя собака, и она никак не может угомониться, потому что я ее до сих пор не накормила. Я тут. Вот она. Леня! Леня, смотри. Значит, э, такое задание. Ты увидишь на своем пути вот такие беленькие стрелочки. Тебе надо идти по этим беленьким стрелочкам. Куда ты видишь, эта стрелочка ведет? Туда. Иди прямо. Шо? Ты должен идти прямо по направлению стрелочек. И дальше ты где видишь стрелочку? Туда. Это стрелочка. Иди по стрелочке. Иди по стрелочке, да. Иди там стрелочка. Ничего себе! Это что ты там нашел? Это что там у тебя? Что такое, Лень, расскажи. Это супер крылья. Покажи. Вот. Можно? Угу. Ничего себе! Вот это Лис да! Гриша Это сразу крылья. машина. Держи. Открыть хочу. Дальше пошли. Давай дальше, дальше. Стрелочки, вон туда ты должен был сквозь куст полезть. Видишь стрелку очередную? Давай. Вот стрелочка. Вот она. Туда. Туда, правильно. А дальше, Леня, прямо ты должен идти. По стрелочке, гляди вот. на заборе, что там? На забор смотри. Нет, а стрелочка вот. туда и вниз. Там надо брать лопату и копать. Ищи там где-то, ищи. Еще! Покажи хоть. Вот. Это супер крылья опять. Ух ты ж! А как его зовут? Джеб. Джеб. Ух ты! А ты его тут нашел? Да. Молодец. Спасибо. Ну что, пошли дальше? Да. Дальше идем прямо. До стрелочки. Вот туда, вот, Лень, вот туда прямо. Так, куда она тебя ведет? Иди. Да. Куда? Иди, по стрелке. А вот это? Куда? Куда? Идешь прямо, иди, иди прямо. Миша, ты что там делаешь? <laughs> Смотри прямо, все еще смотри, иди прямо до следующей стрелочки. Так, туда. Туда, правильно. Прямо, прямо иди. Стрелочки же еще не кончились? Вот, подожди, вот дальше стрелочка. Ты увидел ее? Да. Давай дальше. Так, вот он, Он уже все понял. Ну не надо уже подсказывать, он большой совсем. А что тут? А ты не посмотри. О, Ох Вот она стрелочка была. Молодец! Все, все сюрпризы нашел. И это мое. И это твое. Лень, ну покажи хоть всем. Лень, покажи. Покажи, куда убежал. Покажи, что у тебя. Давай, иди сюда. Вот сюда вот положи их. А, сюда. Итак, первым Леня нашел, как его зовут, не знаешь? Не знаешь, я его тоже ни разу не видел. Джеб! Это Джеб, это главный, да? Да. Гриса. А это кто? Я и Не, я его видела, но я не знаю, как его зовут. Приходи, играй. Вот такие вот три фигурки. Клюня нашел, молодец, Клюнька. Первым. Ну, посмотри хоть сюда, в камеру. Ну, давай снимай. А Гриш, давай ты пойдешь. Так вот это. Давай я раскрою. Ты сам. Сам, ну давай сам. Супер крылья. Ай, на ниточках они. Не на ниточках. Давай, я помогу. Не надо вылавливать. Все тебе сниму. Вот. Кто это? Кто это? Это я хочу тебя спросить. Кто это? Как его зовут? Сам не знаю. Не знаешь? Нет, а покажи, нет. он раскладывается, что там? Что там? Что он умеет? Смотрите. Что он умеет? Он умеет летать. У него выдвигаются ножки. Можно посмотреть? Где? Можно посмотреть, ли? Можно. Он как поле рыбака раскладывается, да? Да. Можно? Вот это они все так делают. Ух ты ж! Можно? Mm. Ну, какой классный. На, молодец. А, вот Гриша. Хорошо, коробочка у него теперь есть. Так. Вот, мама, смотри. Мама, теперь открывать вот это. Открывать. Помочь открыть? Да. Давай. Гриш, на еще. И последний остался сыр. Ух ты! Ой, а на нит, давай на ниточке, я оторву. Давай оторву, не выдергивай. А, ну ладно. Криса, это за мной. <laughs> Мама, давай. Отруби ему, Ален. У него там не получится. Сам рад. Держи, Лен. Чего себе, а этого как зовут? А, я как зебра. Как зебра? Да. <laughs> Как зебра. Ну а кто у них самый главный? Джем! Ну и цепы не Этот красный? Да. Ничего себе. А, тут написано Джет. Вот, написано Джет. Мы Имя. А у этого имя. Надо посмотреть. Этого звали. Белу? Белу, да. Могу. А этого звали у нас Пауль. Ух ты, можно посмотреть какого-нибудь? Можно. Да. Ну, Помогает, он мне одной рукой никак. Ух ты. Это Дзеф! Ух ты! Вау, как он умеет! Вау! Зэп умеет вот так. Ну-ка, покажи всех дружков. У них, а, значит, тут вот всех руки высовываются. Оп! Ноги у них есть. Вот так. Вот. Супер крылья. Нюхай. Это Я не могу здесь. А этот мусор не нужен нам. Ну все, вроде. На взлет! Трансформация! Не знаю, народ пойдет. муравья, что ли? Сейчас муравья мы подвезем. Че, че он там не хочет? Не хочет садиться. Оп! А Пассажира потеряли. Где? Ну дай, дай. На. Ну что у вас этот красный-то вверх ногами валяется? Все. Дюня, хочешь сказать пока? Пока. Всем до свидос и пока. Все. и все. Леня нашел всех супер крыльев. И если тебе понравилось это видео, то поставь ему пальчик вверх, потому что мы всей семьей дружно старались вырезать, клеить. И также Леня старался искать это все. Ой, <laughs> Леня, а, меня завалили. Что такое-то? А! <laughs> Господи. Чапа. И также, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись. И также, чтобы не пропустить моих новых видео, нажимайте на колокольчик, который есть рядом с кнопочкой «Подписаться». Ну, а если еще кто-то захочет посмотреть на Ленин канал, то ссылочку я оставлю в описании. Вот и все. Пока-пока.